Hola, hola, idaztola! Kaixo, ira naiz. Ira, Elbira. Tira, dagoneko badakizuen hor naizen. Gaur ezaguna egingo zaizuen beste izen bat ipatuko dizuet. Beno, izena baino goitizena, txillardegi. Goitizena esan dut, ez abizena, txillardegiren izena abizenak beste batzuk behitziren. Jose Luis Álvarez Enparantza. Zer uste zenuten, izen artistikoak orain asmatutako zerbait direla? Donostierra zen, antigua auzoan jaioa mila betzireun eta hogeita bederatzean. Orain dela... Bueno, matematikak zuei utziko dizkizuet. Eta pentsatuko duzue, txillardegi. Zergatik, zer egin ote zuen honek? Akaso kontrakoa galdetu beharko genuke, zer ez zuen egin txillardegik? Kauza asko egin zituen. Beste batzuek zazpi bizitzatan egingo lituzketenak baino gehiago. Hizkuntzalaria, politikaria, irakaslea, denetatik izan zen eta alor horietan guztietan izan zuen zere handia baina bere alde horietatik guztietatik bat azpimarratuko dugu gaur, idazle bezala egin zuen ibilbidea. Baina aurretik parentesi txiki bat. Izan ere, Euskara Batuaren sorreran ere paper nabarmena izan zuen txillardegik, bere kabuz eta ekimenez ikasi zuen Euskaraz, baina horietzen traba izan Euskarabatua Batua sortzeko ezinbestekoak ziren lehen eztabaida eta proposamena abiatzeko. Bere bizitzaz gehiago jakin nahi baduzue, bilatu nahieran Euskarabatua zertan den dokumental ederra. Baina gaur bere nobelista lana zarituko naizela esan dizuet, ezta? Ba, ira, arira. Izan ere, askorentzat txillardegiren obra mugarri bat da euskal literaturan. Berak idatzia da euskal literaturako lehen eleberri modernoa. Leturiaren egunkari ezkutua. Mila bat eta berrogita mazazpian argitaratu zuen eta bertan, Joseba Leturia izeneko pertsonaiaren zalantza eta kezkak kontatzen ditu, Josebak berak lehen pertsonan idatzitako egunerokoaren bidez. Eta zergatik esaten dugu lehen eleberri modernoa dela? Bada lehenengo aldiz, Euskarazko eleberri bat gara horretan Europan idazten zen literaturaren antzekoa zelako, bai gaietan, bai estiloan. Sartre, Camus, Unamuno, ezagunak egiten zaizkizue? Bide hori hartu zuen txillardegik. Beste modu batera esan da, novela honek erabat hautsi zuen ordura arteko euskal idazle gehienen joerekin. Ea gogoratzen duzuen, Txomin agirre, axular eta bestelako egile kostumbristek non kokatzen zituzten euren lanak? Baserri giroan esaten du baten batek? Bai, hor da! Txillardegi kaldiz irian, Paris, Brusela. Zer gehiago? Aurreko idazleek ikuspegi moralista eta jainko zuten ez da? Txillardegi kaldiz eksistenzialismotik idazten du. Eta esango duzue. Zer demontre da eksistenzialismoa? Ba izenak dirudiena baino simpleagoa da. Itz gutxitan esateko, bizitzaren zentzua bera zalantzan jartzea. Hori da leturia izeneko protagonistak etengabe egiten duena, bere buruari galdetzen dio, zertarako bizi naiz, aske naiz, zer egin behar nuke? Zuei ere gertatzen zaizue? Hiru ezaugarri horiek egiten dute besteak beste eleberri moderno. Leturiaren egunkari eskutua da txillardegiren eleberri ezagunena beraz. Baina ez bakarra. Bide bera muturrera eraman zuen bigarrenean, apuntatu izena, Peru lezartzako beste bi gehiago ere idatzi zituen. El Sachelen, Bruselan kokatua, eta aizeaz bestaldetik guztietan esperimentalena. Konturatu altzarete. Badirudi protagonisten izenak izen burura eramateko joera zuela, ez da? Lautik iru. Hau da azkar batean txillarde giri buruz esateko nuena. Gehiago jakin nahi baduzue, bilatu. Wikipedian, ari buruz egindako dokumentaletan, edo zergatik ez? Bere liburuetan. Baina, shh, ez despistatu. Oraindik ez dugu bukatu txillardegirena lehen eleberri modernoa izan zela esan dugu ezta? Baina zorionez, etzen bakarri izan. Berak zabaldutako bidea are gehiago zabaltzen jarraitu zuten beste askok. Existentzialismotik literatura esperimentalerako bidea igaro zuten. Eta horien artean, nabarmentzeko moduko izen bat gehiago emango dizuet. Ramon Saizar Vitoria. Txillardegiren lehen novela baino amabi urte beranduago argitaratu zuen eleberria da ipatuko dizuedana. Egunero hasten delako. Mila batzireun eta irurogeita bederatzean, gaietan eta forman bi zentzuetan izan zen eleberri iraultzailea. Ha, ez dizuet esan, txillardegi bi mila eta amabian zendu zen, baina hau kontatzen harina izen bitartean, saizar bitoriak jarraitzen du idazten oraindik, eta ibilbideo paroa izan du. Neurri batean, txillardigik eta saizar bitoriaren eleberriek irekitako zirrikituetatik etorri zen gero dozenaka idazle. Laura Mintegi, Anduler Txundi, Koldo Izagirre, Arantxa Urreta Bizkaia... Bukatu dugu iaia, baina egin dezagun laburpen azkar bat. Txillardegi, Euskarazko literatura Europako joeretara urbilarazi zuen idazlea. Eksistenzialismoa, iria, gai Hori ekarri zuen Euskarazko literaturara nahikoa gaurkoz ezta. Urrena gehiago bitartean irakurri eta aktibatu zuen neurona horiek ikusi arte.